carregar o celular. Vem cá, tia. Mas cadê o criado? Oh, que lindo. É vem cá, vem aqui, Edu. É o mesmo que eu queria. Deixa parado, Edu. Peraí. Uau! A gente vai fazer um show, né, Larinha? Nossa! Vou derrubar os colchões. né, Larinha? Olha, vai derrubar. Ó sua bermuda aí. Ô, Lara, Lava para com isso. a mão e tira esse tanto aí que grudou enquanto é teu. E ó, para de sacudir para. que você tá jogando. Chega. Tá... Ó, põe tudo dentro do balde. Vai lava a mão. Ai, <laughs> tira isso aqui da sua, da sua bermuda. <laughs> Tem alguma puxa? 沙沙。 Ah, eu acho que não vai ter show não, acho que eu vou embora. Ah, eu acho que eu vou embora. Atrasado, também. tô muito atrasado. Ah. É porque a festa vai ser muito divertida. A gente vai dançar. Olá, Explica as regras do jogo. Pode ir, já escutei. Pode, pode ir? Sim. Olha lá, pode. de terror. Olha a música de terror. Gente, eu tá tô procurando, não tá achando. É outro? Não, eu vou descobrir o seu. Ele é... tem chapéu? Ai, eu errei, porque eu tampei o outro. Já tinha virado aqui, não ia descobrir. Não ia descobrir. E qual que é o meu? É um menino, né? É um menino. É cabelo preto e é a cor de pele. Isso. Mas como que é o nome dele? Mostra pra mim qual que é o ele aí. Porque você viu, né, seu esperto? Uhum. É, você viu. E eu mostrei a minha, né? Vai de novo? Não, não chega, não chega tanto. Posso, assim. Já fez. Geralmente é pra Pula. trás dele, né? Pula. Sai. Divide. Vamos pegar um pouco de água. Jogar nele, ele gosta de água nem vou falar o que não pode, né? Que é tá maldade. Ele come. Ah, não, vai molhar tudo aí.